Assalomu alaykum do'stlar. Ingliz tilini kino orqali o'rganish nomli videoyimizni 3-epizodiga xush kelibsiz. Bugun men sizlar uchun yangi, juda ham qiziqarli kino tanlaganman. Ekraningizda ko'rib turganingizdek, kinoning nomi 13 Reasons Why, ya'ni negaligiga 13 ta sabab. Xo'p, tarjimasi aniqroq bo'lishi uchun ozgina xo'p kinoning nomi haqida gapirib beraman. Kinoning nomini bunday qo'lishiga sabab kinoda bir qiz bo'ladi, u qiz o'zini o'zi o'ldirgan bo'ladi va o'sha qiz o'zini o'zi o'ldirishiga 13 ta sababni mm, kasetaga yozib qoldirib ketgan bo'ladi. Shuning uchun kinoning nomi 13 Reasons Why, ya'ni e, negaligiga 13 ta sabab. Ya'ni men o'zimni o'ldirganimga nimaga o'zimni o'ldirganimga 13 e, ta sabab degan ma'noda okey men sizlarga hozir kinodan kichik kichik lavhalar qo'yaman siz esa diqqat bilan tinglaysiz va birgalikda tarjima qilib e, izohlab ketamiz va kerakli foydali iboralar so'zlar va grammatika o'rganib boramiz tayyor bo'lsangiz qani boshladik How are you doing, sweetie? You've been on my mind. Hey, Courtney. Clay? How are you doing, sweetie? You've been on my mind. Hey, Courtney. Okay, endi tarjima qilamiz. Clay, how are you doing, sweetie? Clay, how are you doing, sweetie? Clay, ahvollaring qanday? Hop, bu yerda sweetie so'zini tarjimasini yozmadim. buni og'zaki izohlab beraman sweetie so'zini odatda yaqin munosabatda bo'lgan kishisini chaqirgan paytda ishlatiladi hmm, davom etamiz you've been on my mind you've been on my mind sen haqingda o'ylab yurgan edim hey courtney hey courtney salom courtney Xo'p, qisqacha izoh beradigan bo'lsam, you've been birikmasi Hop, bu yerda you have been ni qisqartirilgan shakli. Ya'ni have been bu present mm, perfect, hozirgi tugallangan zamonni yordamchi fe'li hisoblanadi. Qani davom etamiz. It just doesn't make sense, right? No. A lot of things don't make sense. Exactly. So true. It just doesn't make sense, right? No. A lot of things don't make sense. Exactly. So true. Okay. It just doesn't make sense, right? It just doesn't make sense, right? Bu shunchaki mantiqqa to'g'ri kelmaydi, to'g'rimi? No, a lot of things don't make sense. No, a lot of things don't make sense. Yo'q, ko'p narsalar mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Exactly. So true. Exactly. So true. Aniq, to'ppa to'g'ri. Xo'p, endi bu yerda izoh beradigan bo'lsam, Xo'p, doesn't bu oson menimcha, does not ni qisqartma shakli. Don't make sense. Bu ham bitta ibora, ya'ni gapni tarjima qilganimizdek, mantiqqa to'g'ri kelmaslik, ya'ni hech qanaqa ma'no anglatmaslik ma'nosida keladi. Some things, you know, just don't have simple explanations, right? Right. Yeah. Some things, you know, just don't have simple explanations, right? Right. Yeah. Okay. Some things, you know, just don't have simple explanations, right? Some things, you know, just don't have simple explanations, right? ba'zi narsalarni bilasan shunchaki oddiy izohi bo'lmaydi to'g'rimi right yeah to'g'ri shunaqa ho'p bu yerda don't do notni qisqartma shakli manimcha bu oson ho'p davom etamiz and you um, how are you doing me i'm fine and you. Um, how are you doing? Me? I'm fine. I'm good. ترجمة قلمس And you? Um, how are you doing? And you? Um, how are you doing? Sencha, uh, أحوالنا قنداي? Me? Um, I'm fine. Good. Me? I'm fine. Good. Menmi? Eh? Men yaxshiman. Yaxshi. Xo'p, bu yerda hmm, and you and you and you bu senchi ma'nosida ishlatiladi. Bu Juda ham ko'p ishlatiladi buni. Eh, har qanday savol berganda, xo'p, ya'ni o'sha odamni o'zidan qaytib so'raganda, ya'ni senchi yoki sizchi demoqchi bo'lsangiz, bunda and you deb aytishingiz mumkin. Xo'p, davom etamiz. right, I'll see you later. Uh, Clay, I think you got something that belongs to me. My keys. Oh, yeah, right, here. I'll see you later. All right, I'll see you later. Uh, Clay, I think you got something that belongs to me. My keys. Oh, yeah, right, here. I'll see you later. Okay. I'll see you later. I'll see you later. Keyinroq ko'rishamiz. Ah, Clay. I think you got something that belongs to me. Ah, Clay. I think you got something that belongs to me. Ah, Clay. Menimcha senda menga tegishli nimadir bor. My keys. My keys. Mening kalitlarim. Oh, right, right. I'll see you later. Oh, right, right. I'll see you later. A, ah, to'g'ri, to'g'ri. Keyinroq ko'rishamiz. deb bola ketdi. Endi izoh beradigan bo'lsam, bu yerda I'll see you later. Bu o'zbek tiliga keyinroq ko'rishamiz deb tarjima qilamiz. Aslida I'll see you later so'zma-so'z tarjima qiladigan bo'lsak, bu men seni keyinroq ko'raman deb tarjima qilinadi lekin o'zbek tilida chiroyli bitta so'z birikmasiga moslaydigan bo'lsak bu keyinroq ko'rishamiz degan gapga to'g'ri keladi endi gapda that degan so'z keldi bu odatda murakkab gapda ishlatiladi ya'ni bog'lovchi e, sifatida ikkita gapni bir biriga bog'laydi ya'ni siz ikkita gapni Э, birdaniga qo'shib aytadigan bo'lsangiz shu paytda that bilan bog'lashingiz mumkin keyin hop bola e, gapirdi you got something that belongs to me you got something e, shu yerda got bu have got ga e, teng bo'lyapti ya'ni have got menda bor senda yoki unda bor deb tarjima qilinadi o'zbek tiliga got ishlatgan sababi odatda amerikaliklar og'zaki nutqda Э, have got o'rniga prosta got o'zini ishlatib ketadi. Davom etamiz. I'll get the first aid kit. No, I, I don't need first aid. You are bleeding, you need ointment. I'll get the first aid kit. No, I, I don't need first aid. You are bleeding, you need ointment. Okay, tarjima qilishda davom etamiz. I'll get the first aid kit. I'll get the first aid kit. Men birinchi yordam qutichasini olib kelaman. No, I don't need first aid. No, I don't need first aid. Yo'q, menga birinchi yordam kerak emas. You are bleeding. You are bleeding. Sendan qon oqyapti. You need ointment. You need ointment. Senga malham kerak. Xo'p, bu yerda izoh beradigan bo'lsam, I'll bu I willni qisqartirilgan shakli. Will hm, bu kelasi zamonni yasashda ishlatiladigan hm, yordamchi fe'l hisoblanadi. Xo'p, keyingisi first aid kit. First aid kit bu biz odatda o'zbek tilida ham aptechka deb hm, aytamiz. Buni ma'nosi shu birinchi yordam qutichasi o'zbekchada. Manimcha shunaqa bo'ladi. Lekin biz doim shu aptechka aptechka deb ruscha so'ziga o'rganib qolganmiz. Xo'p, davom etamiz. Bunisini diqqat bilan tinglang. What is that you're listening to? It's, uh, uh, it's nothing. It's for history class. What is that you're listening to? It's, uh, uh, it's nothing. It's for history class. Okay, do'stlar. Mana bu epizodning ham oxiriga yetib keldik. Lekin bu oxirgisini men tarjima qilmayman, chunki endi sizning navbatingiz. Siz tarjima qilishga harakat qilib ko'ring va kommentda o'z tarjimangizni albatta yozib qoldiring. Men kommentlarni o'qiyman va eng to'g'ri tarjima qilgan odamning kommentiga albatta like tugmasini bosaman. siz o'z javobingizni keyingi yangi 4-epizodimizda ham to'g'ri yoki noto'g'ri ekanini tekshirib ko'rishingiz mumkin. Umid qilamanki, bu video sizlar uchun foydali bo'ldi. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Keyingi yangi videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun albatta kanalimizga obuna bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.